Mae angen ychydig o gymorth ar bawb o bryd i'w gilydd, a gyda'r costau byw cynnyddol mae angen cymorth ar lawer o bobl yng Nghymru nawr. Mae Llywodraeth Cymru'n gwneud popeth yn ei gallu roi arian yn ôl y macedi pobl. I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda chostau tanoedd, cyllid, costau ysgol a gofal plant, hawlio bydd daliadau a chostau addysg bellach ac uwch. Ewch i llow.cymru slash yma i helpu, neu ffoniwch adfais Lyn Cymru am ddim heddiw ar dim 888 250 5700 i hawlio eich arian. Llywodraeth Cymru, yma i helpu gyda chostau byw